Carissimi, il Signore vi dia la pace. Oggi proporrei alla vostra attenzione, nella preparazione della solennità dell'Immacolata, l'immagine di un santo, un grande santo vissuto qui al Sacro Convento, San Giuseppe da Copertino. Questo santo di un'umiltà straordinaria e di un'obbedienza tipica dei grandi santi. Da Lui possiamo imparare non solo il valore dell'Eucaristia, della preghiera, dell'umiltà, ma anzitutto la devozione verso l'Immacolata. Si racconta che qui, in Basilica, nella vigilia dell'Immacolata, aveva spesso delle elevazioni davanti alla statua dell'Immacolata delle elevazioni che gli facevano cantare le bellezze di Maria e le bruttezze del peccato. E si dice che l'abate Rosmi ebbe la santa curiosità di chiedere al santo cosa avesse contemplato durante quell'estasi notturna. Allora San Giuseppe da Copertino gli disse che contemplava nella mente di Dio l'anima della Beatissima Vergine come una cosa candida e cristallina, tutta pura, lontana da ogni macchia, e dall'altra parte vedeva il peccato come una cosa molto nera, putrida e puzzolentissima. In altra maniera non poteva descriverla. Inoltre raccontava di aver sentito e goduto di musiche migliori di quelli che si sono fatte in chiesa dicendo che le musiche materiali servivano per muovere l'animo e per dilettare. Ora Dio benedetto muove e diletta l'anima mirabilmente molto più che fanno queste voci e strumenti musicali, aggiungendo che pure i beati godono gli effetti delle musiche, ma in modo sublime. Sia che San Giuseppe interceda per noi, per poter vivere bene questa preparazione per la solennità dell'Immacolata. La Madonna vi protegga. A domani.